でもドラゴン安心はできないぜケントとウェブダイブしたグラディオンは今まで計算以上の力を発揮している分かっている直樹あれを見ろあれはウェブダイブすなわち結ケ健トを封じるためにプログラムしたウェブモンスターウェブモンスターそうだジャギーを持たず主人の命令にただ忠実に従うだけの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 グラディオンは仲間と合体することにより新たな力を得る心強い仲間たちの帰還に喜ぶテントとグラディオンだがマジカルゲートの開放をかけた戦いはますます激しくなるのであったグランモバイラーそうだそうだケント君をデリトロスの危険から守るために必要な装置だ危険 この前のようにドラゴンは直接ケントを攻撃してくるぴょこグランモバイラーがあればケントと私はいつでも連絡が取り合え対応できる本当にそいつはすげえや設計図はもうすぐ完成するぴょこ実物はカロンが作るぴょこサンキューカロングラディオンでも心配性だな2人ともところでケント時間は大丈夫ぴょここないだ行きそびれた映画 葵ちゃんと見る約束してえしまったよっなんだか妙に静かおい置いてくぞカロンあ待ってピョコ 見て見てケントみんなお昼寝中だぴょんこだ今日はいい天気だもん ちゃん怒って帰っちゃったかな大丈夫ですか今救急車を眠ってらケント救急本部と連絡が取れないおかしいぞカロン たちがみんな眠ってるそんなバカなピョコこれは夢だピョコ俺たちがマジカルステーションに行ってる間に一体何があったんだこれで準備は OK ぴょこ防犯カメラが捉えた30分前の映像ぴょこ俺たちが留守にしていたのは ほんの20分くらいだ早送りするピョコみんな眠ってしまったピョコこの映像の中に何か原因があるはずだあれは何ピョコアップにしてみるピョコ電光掲示板に何かへんてこなのが映ってるピョコケントうわいごめんなんか急に眠たくなっちゃって、うん ひょっとするとこいつが原因だぴょここのクラゲみたいなやつの声を聞いたとたゲケント運のいいやつめもう一度だ今度こそ眠らせてやる どういうこと一体何があったの誰か誰かいませんかどこなのケント君 ダメだ奴の声で町中の人が眠ってしまったんだえ多分デリトロスの仕業だよそうか葵ちゃんは音楽を聴いていたから平気だったんだ葵ちゃんイヤホンをするんだ奴の声の届かないところへ逃げよう 健人君あの声を聞いてると眠っちゃダメだ頑張れ葵ちゃんント急ぐぴょこそんなこと言ったってうわっ驚いたカロン俺はマジカルゲートへ行ってくるその間 お前は葵ちゃんを守ってくれ任せるぴょこマジカルゲートへ葵ちゃん大変ぴょこジーコンが壊れたぴょこ目を覚ませ葵ちゃんあ葵ちゃんケント逃げるぴょこ葵ちゃんも操られているぴょこでも 今はジーコンの修理が先ぴょこしめたこれでケントはマジカルゲートへ来れないぞやれやってしまえ緊急発進スタンバイグラディオシュートやはりドラゴンはケントを狙ってきたぞなんてことだジーコンが壊れてしまうクラゲ野郎め 奴を始末すりゃ人間たちは目を覚ますんだろだが奴の位置が特定できないのです何か特殊な偽装技術で姿をくらましているに違いない手分けしてマジカルゲートを捜索しようごめんよ葵ちゃん けどけああよく寝たあみんなどこへ行ったんだシャークオンお前はマジカルステーションでカロンの代わりにオペレーションを頼む ク・グリフィオンブラック・メニコ貴様の最後だグラディオン ジャイロボードの部品で壊れたところの修理はなんとかなりそうだ急いで直さなくっちゃこんな時にグランモバイラーさえ完成していればグラディオンと連絡が取れたのにぴょこ大丈夫ぴょこケント て所詮あの程度さグラディオンさえ倒せばもはや他のウェブナイトたちなど問題ではないダメですどこにも見当たりません何か手がかりはないのですかシャークオンいやそれがそのこうしている間にもケントはピンチなんだぞシャークオン分かってる クラゲ野郎はどこだ早くしろシャンいや俺様に聞くな俺様にケント起きる眠ったら最後だ頼むか俺のほっぺたを思いっきりつねってくれえ早くかったえい、いた

は負けるわけにはいかないのだなんだか俺を狙っているみたいだうんそうだケント服を脱ぐいいから早くするやーいやーいこっちこっちこっちお兄さんこちらのなる方へさあ大成功ぴょこ頼むぞ ろうねえクラゲ野郎めどこにいるんだ何どういうことだなぜマジカルステーションが これでもう大丈夫だ急いでマジカルゲートへ行かなくっちゃ ーションのこんな近くにいたとはそうか邪気を持たない通常プログラムだからマジカルステーションの防衛システムに引っかからなかったんだ 味があったのかなクラディオンもはや奴は限界だブラックグリフィオンブラックフェニクオングラディオンを処刑しろ 任せておけこれまでか諦めるなグラディオン闘連れてきたぜ行くぞグラディオンケン そのやつええー、頭を使え何のための二体だ力を合わせろすごい高熱だ 俺様の出番だウェブチェンジシャークオンアタックモードグラディオンアクアモードアクアトリネー 何よこれ私なんでこんなところにそうか大変だったねケントでも君がグラディオンのウェブダイバーである限り危険は去ったわけじゃないよでも平気さじゃあこれを見てくれグランモバイラー グラディオンが俺にくれたんだグランモバイラー、うん、これさえあればいつでもグラディオンと通信ができるしこいつが俺を守ってくれるのさすごいなケントそうだ僕も見せたいものがあるんだ実はケントと同じコントローラーがようやくななんだこれは さすらいのウェブナイト俺の名はガリューンだガリューン君があのようやく見つけたぞ俺のウェブダイバーをえ <laughs> お前には分かっているはずだ俺と一緒にやるべきことがあることをジャンジャック・ジャカール グラディオンへの挑戦状だったじゃあ一体何があったんだどうして俺たちが戦わなくちゃならないんだグラディオンとガリューン俺とジャンライバルとして友としてついに決着をつける時が来た次回電脳冒険記ウェブダイバー友との戦い VS ジャンにプラス 1!